me ha venido en la cabeza que tenía que enseñar un vídeo, ¿no? Pues... Em, pues vale, que yo me presento a Eurovisión. <clears throat> pues adelante el vídeo. Yo... Tenía... hamster era muy chiquitito. nos llevaban la bici. Y me messenger solo Y yo... Mirar cómo se ponía en la rueda de la bici. Estaba el ratón, que era un hamster Estaba la bici, el ratón, y no sé por qué. Estaba la bici, el ratón, y no sé por qué. <laughs> ¿Qué? ¿Os ha gustado? Pues a mí mucho porque... Eh, yo qué sé. Porque salgo yo, ¿no? Me <laughs> hago salgo, sirvo. Bueno. Mm, pues ya está. Que eso es mejor que el Shikil 4S. O era el Shikill de 5 6 Bueno, es igual como los MP3, ¿no? MP3, 4, 5, yo voy a P3, P4, P5. Bueno, igual. Lo digo para no decir pedos, porque si no... Ah, qué guarro que eres. Va, para, vete, vete. Vete de aquí antes que, que eso empiece a... Ah, ya no puedo soportarlo. Va, va, va